那次我知道，一切一切都是为我而做。为何最伟大，如丝感觉不到，不说一句的爱有。 茫茫人生好像荒野，如孩儿伏于爸爸的肩膊。谁要下车？但未难舍。